Bueno, eh, houbo tres revoltas importantes, non? Eh, todas situadas no século XV, eh, ¿no? A primeira delas, desde o punto de vista cronolóxico, en 1431, nas terras de Andrade, eh, que, que xuntaron, crearon un exército que se dirixía, se dirixía cara eh, Compostela e xuntaron xente do bispado de Mondoñedo e do bispado de, de, de Lugo de esta eh, un ensayo previo a gran revolta eh, que afecta sobre todo pois, a, as rías altas e, y, y os bispados de Mondoñedo e, e, e Lugo. Logo hubo unha segunda en 1451 escasamente coñecida que aparece no Prito Tavera Fonseca que lle chaman a revolta dos portos, no? eh, sobre todo Pontevedra e eh, eh, a ría de Pontevedra e a ría de, de, de Arousa. Entón, eh, é moi importante porque a, eh, no Preto de Roseca as testemunhas a, a destacan como a primeira que derrubou eh, fortalezas. En realidad tamén hubo algún, algún derrocamento eh, en eh, 1431, pero esa é a que impactou máis, non? a de 1451, a revolta dos portos. E, bueno, en terceiro lugar, Naturalmente, en terceiro lugar, pois está a gran revolta eh, de, de 1467, mm, que, que históricamente é con moito a máis importante porque supuso a creación dun poder irmandiño que perdurou eh, durante eh, dous anos e sobre todo porque eh, eh aí saíron as derrubas eh, masivas de, de, de, de torres, castelos e eh, eh, fortalezas no Reino de Galicia e de seguido o, o impago das, das rentas eh, feudales. Non? lo tanto, aí hai unha progresión, hubo dous ensaios previos, un no norte e outro no sur, e logo pequenas pequenos mm, eh, revoltas como 1455 en Ourense ou 1453 en Ribeiro, pero as tres grandes irmandades son, son as que, as que dixen. Perfecto. E, alén da diferencia eh, cuantitativa do tamaño da gran guerra Mandiña e as outras, eh, dirías que hai diferencia tamén cualitativa no xeito do que son ou nas súas causas, orixes? Sí, sí, bueno, primeira, os ensaios, diríamos, territoriais, ¿no? por zonas. ¿no? Eh, citei os dos máis importantes e seguindo en todos os casos o método da, das irmandades, é dicir, utilizando a irmandade como ferramenta para a mobilización, eh, eh, etc. ¿no? Pero fíxate tú a, a importancia desos ensaios. En 1431 aprendeuse o seguinte por parte dos participantes de que ou se fai unha revolta no conjunto de Galicia ou, ou eh, o esforzo, digamos, resulta frustrado, non? Porque eh, xuntan un exército eh, entre, entre Ferrol e as terras de Andrade eh, e eh, Santiago de Compostela eh, pero logo o arcebispo Santiago de Compostela López de Mendoza de orixe nobiliar co apoio do corregidor do, de rei Son II, cousa que, por certo, logo en 1467 non será así, os conocedores de Enrique IV virán a apoiar os, os derrubamentos e a Irmandade, pero naquel momento o contexto era eh, distinto e, e resultan derrotados, non, non, non porque houbera un, un, un, un enfrontamento militar, eh, senón que simplemente chegaron a algún tipo de acordo e aí aprenderon Eh, eh, en general no norte, pero no conjunto de Galicia aprenderon que o se fai ao mesmo tempo en, en, en, eh, nos, nos, en toda Galicia ou, o, o, se, ou, se, o se fracasa. Moi ben. Eh, as revoltas eh, irmandiñas suceden un contexto que eh, a nivel europeo eh, non ou seja, non son extraordinarias no contexto europeo, non? Entón, quería preguntarche, eh, ti como experto, eh, se nos poderías dicir que crees que teñen de diferente ou que teñen en común tamén eh, as revoltas irmandiñas con outras revoltas europeas baixo medievais ou mesmo eh, de comenzos da Idade Moderna, por exemplo, nas pois, Jaquerí, nas eh, de Waterloo e Inglaterra, que, que as fai diferentes ou que teñen en común ao contexto europeo. Bueno, eu creo estamos en condicións de, de, de afirmar que a revolta irmandiña é a revolta europea máis importante eh, no século XV, os seus resultados. Eh, nese nivel, eh, Occidente medieval, podemos compararla coa revolta, a revolución usita, no? eh, que efectivamente incluso chega a haber un rei usita no? en Bohemia, pero e a, diferencia é notable porque o, eh, o movimento usita é un movimento herético ainda hoxe en día existe a igresa eh, usita que ten un trasfondo social moi forte sin embargo a revolta en Mandiña é un movimento digamos social e, eh, e o factor religioso xoga un papel pero subordinado a, ao factor eh, laico. Eh, eso por un lado. E logo, por outro lado, na Península Ibérica temos a, a que facer a, a comparanza co, co, co, coa revolta das, do Remensa en, en, en Cataluña. Pero claro, é unha revolta moi limitada, nin derrubaron fortaleza, nin crearon un poder, un poder propio, e, eh, e, e polo tanto conseguiron na sentencia de Guadalupe por, atraendo a, a Fernando el Católico a, a mesa de negociación que se puso do lado de, dele, conseguiron rematar con, con que le chamaban malos usos, a refundación a refeudalización no século XV en Cataluña levou a un retorno a, a, ao servilismo que, que rematou aí, pero máis nada. É dicir, eh, mentras que en Galicia feudalización supuso o que, pode, digamos, o, a eh, utilización de, de, das malfeitorías por parte dos señores para engrandecer o seu dominio. Entón, se fixo unha moito máis vulnerable e o resultado foi, foi moito máis revolucionario porque sustituíron as irmandades a jurisdiccións señor, o poder nas xurisdicións señoriales aos propios señores, non? Que, que foron eh, os máis recalcitrantes tiveron que escapar de Galicia e os menos recalcitrantes quedaron no exilio eh, interior, é dicir, unha verdadeira revolución, hai que decirlo, a diferencia de Cataluña que estuvo máis máis máis limitado no máis limitado no, no tempo. Eh, polo tanto, eh, eu creo que non hubo revolta europea desas, de, esas eh, características, o Xionti, 1378 en Florencia. Foi un momento da, da, do povo miúdo de Florencia, etc. Un estalido, polo tanto, eh, de, de, tipo, de tipo local, pero interesante porque son os, os traballadores do sector textil que non estaban organizados en gremios, vamos, eh, a xente que estaba a, a, xente común que estaba peor, non? Os, que, os que protagonizaron a revolta, pero así, de unha revolta de esa envergadura que tiveron a revolta en Mandiña, a creación dun poder, o éxito inicial, todo eso non se deu noutro lugar de, de Europa e, por, e tampouco da, da península ibérica. Logo, en relación co século XVI, as a revolta das comunidades e a revolta das hermanías, hai que decir como diferencia máis notoria que eh, as revoltas de, da segunda mitad do século XV e anteriores ian dirixidos contra a nobreza feudal. Sin embargo, aínda que teña un componente antiseñorial, a revolta dos comuneiros e, e, de, e da xente da, da Xermanía xa dirixida contra o Estado, contra, contra Carlos V etc. E aí a diferencia é moi notoria e ten que ver co, co cambio que se produce da Edade Media a Edade Moderna entre o século XV eh, e o século XVI eh, na Península Ibérica e en toda Europa. E falaches eh, ti mesmo polas magnitudes da, da, da revolta da palabra revolución e efectivamente eh, tendo en conta o impacto das, da, da guerra irlandiña no, no seu contexto tense falado moito sobre cal é eh, a orixe ou cal é a lógica que, que explica un suceso deste tipo. Non? Entón, eu quería preguntarche cal é ese fondo político. Non foi unha loita de clases eh, mm, na que os desposuídos intentan ir contra os poderosos ou foi unha loita entre diferentes sectores nobiliarios polo poder foi unha revolta feudal foi unha revolución como ti nos explicarías eso así en claro? Bueno, ambas las, las cousas, vamos a ver, antes foi unha loita de clases entre pasados e señores, sin dúbida, ese é o eixo central eh, de un punto de vista eh, eh, eh global para entender a revolta irmandiña. Eso non ten dúbida eh, ninguna, tanto si é unha consecuencia da loita de clases agravada enormemente eh, polos, polos agravios, males y danos que a nobreza para para responder a crise do feudalismo facía recaer sobre a maioría da población. Eso non ten dúbida. Pero ao mesmo tempo é unha loita dos pequenos e medianos contra os grandes porque no, no, no ámbito eh, eh eclesiástico están os clérigos e, sobre todo, os cabidos, que son os que se fan cargo da xestión de, de todas as diócesis unha vez iniciada a revolta armandiña, non? sobrepasando aos, aos señores bispos que algún expulsados de Galicia, como Fonseca e outros simplemente desaparecen da, da escena histórica. E logo tamén, isto dos pequenos e medianos contra os grandes, aparece no ámbito eh, nobiliario, porque a, a Fidalguía participa moi activamente na, na, na revolta, tamén señores medios contra eh, a oligarquía eh, feudal eh, que tamén retrata eh, Vasco da Ponte no cuento das casas antigas de, de Galicia. Por lo tanto, eu agora de escoller o término falo de gran revolta, de, como, como, como tú preguntabas, pero tamén de revolución, porque eh, a, a, os basados viven sin señores durante dous anos, e iso é unha revolución moi grande, non? aparte que crea un poder propio non? en Galicia. É unha revolución moi importante porque as fortalezas desaparecen eh, se rehabilita unha pequena cantidad e logo os reis católicos co, con, con a cuña e xinchilla se, tamén se volven a derrocar, algunhas reedificadas, polo tanto, sin fortalezas, sin exércitos, sin vasalos, é un, unha revolución que durou eh, social, a, a parte de política, que, que durou eh, dous anos, entre outras causas, porque antecedeu a Revolución Francesa por varios séculos. Non os tempos non, non eran chegados, pero dentro do, do marxen que tiña ese tránsito do século XV ao século XVI, fixeron non só o posible, fixeron o imposible. Vivir sin señores durante dous anos. E durante eses dous anos como organizaron o poder cando tiveron as súas mans, como funcionaban as irmandades e como controlaron eh, o reino durante ese tempo. Mira, este, eh, con esa nos adiantamos a, a pregunta de, de a importancia da revolta Mandiña para a, a formación nacional de Galicia e da identidade de Galicia na época, na época eh, medieval. Eu creo que, que eh, a revolta irmandiña é o cumio da formación nacional de Galicia na, na época eh, medieval que se, se inicia anteriormente co, coa constitución do galego, primeiro galego oral, logo, logo o galego escrito e, e literatura, en fin, pero que chega a, ao, seu, ao seu cumio co, coa revolta irmandiña e iso eh, é, é abondo descoñecido e é moi importante para, para, para o tema do reino medieval de Galicia, non? que a expresión, digamos, política, simbólico-política máis importante desa identidade eh, galiciana na, na, na, A identidade primeiro é a lingua toda, toda a, a documentación da, naturalmente da Santa Irmandade está en galego menos cando, eh, cando se dirixen a, a, a monarquía eh, eh, logo nos límites eh, xa, mapa do rocamento de fortalezas inclúe o, o Bierzo e a, e, e a parte eh, eh, occidental de, de Asturias, pero sobre todo na creación dun poder autónomo que era asunta seral eh, mm, eh, reino de, de Galicia. Que aparece así na, na documentación, que eh, temos documentadas tres eh, xuntanzas ao longo dos dous anos que non son xuntanzas administrativas, son verdadeiras eh, asambleas e aí se concentra o poder militar, eh, o poder judicial eh, eh, e o poder facendístico, porque ao desaparecer a renda feudal durante dous anos queda solamente o imposto que cobraban as irmandades para, para o seu mantenimento. E aí se crea un poder autónomo que eu diría incluso independente, porque Eh, porque teóricamente, eh, claro, Galicia e o Reino Bismantiño de Galicia forma parte da, la coroa de Castela, ¿no? pero na práctica actúan con independencia incluso do, do, do seu benefactor Enrique, Enrique, Enrique IV. Ben, xa que ti mesmo eh, levas cara aí, cara o papel do Reino de Galiza dentro da Coroa de Castela, neste contexto das Irmandades, preguntar que precisamente por iso, polo papel da monarquía, non está a man do rei por detrás das Irmandades para intentar quitar de medio unha nobreza que non lle partidaria, ou o rei é ausente e simplemente son as propias Irmandades as que o invocan como pretexto, Onde está aí o, o rei de Castela e que papel desempeña? Ambas as dúas, ambas as dúas cousas. Aí hai unha utilización mutua. É dicir, Enrique IV, en un momento dado, chega o 6 de xullo de 1467 a autorizar e dar por vos todos os derrocamentos e pedir aos alcaides as fortalezas que se resistían que as entregaran a Santa Irmandade, sabendo que así iban a derrubar. Pero claro, estaba en guerra civil, era o rei legítimo, pero eh, enfrente tiña a nobreza de Castela con unha boa parte dela nobreza de Galicia en contra del, eh, pretendendo sustituílo polo seu irmán pequeno, eh, o rei Alfonso, Alfonso XII. Entón, un momento así de vacío de poder en Castela, con dous reis, eh, simplemente Enrique IV, si quería manter o apoio de, de Galicia, Eh, na guerra civil pois tiña que facer a vista gorda e fixo a vista gorda. Por tanto, lle interesaba políticamente eh, que fora adiante eh, a revolta irmandiña que ademais golpeaba principalmente a nobreza galega eh, que maiormente era contraria a Enrique IV. Pero dase tamén a utilización por parte dos irmandiños do rei, porque ata, asaltan as fortalezas ao grito de viva o rei, pero claro, non era o rei IV, que nin nos nomean, era un rei imaginario, justiciero, que decía un pouco todo eso. O que se decía un pouco nos ámbitos letrados, a que tiña que ser o, eh, eh, o rei. E logo, cando durante a revolta, Enrique IV, tan pronto empezan os derrubamentos de, da, das fortalezas, lle pide que respete as fortalezas dos seus partidarios como Zúñiga ou Sarmiento, neganse e derruban todas, porque non non fixeron excepcións, Ruberon, derrubaron tamén fortalezas dos seus líderes militares. Derruban todas, por lo tanto, seguindo esa, esa máxima medieval de obedezcase, pero mm, que obedecer pero non, non, non cumprir. Entón, se dá unha, eh, unha utilización mutua, bueno, se, as irmandades contribuíron por omisión, porque non mandaron tropas á guerra de Castela ao triunfo de, de, de Enrique IV e eh, o apoio de Enrique IV lle serviu en Galicia a, aos irmandiños para que o, a sustitución do poder señorial e, e o derrocamento das fortalezas fora unánime e fora, e fora general. Non esquezamos, eh, eh, por tanto, de que ese tránsito de, da Edade Media da moderna de formación do Estado moderno en, en, en Galicia ten unha características moi peculiares que influyen no resto no que ven dispois na, na época moderna e esa característica é que hai unha base popular do tránsito hacia, hacia a Edade Moderna e na, na, na, na desaparición, na práctica, eh, a pesar de que se resistiron eh, posteriormente a revolta hermandiña de esa, de ese señores feudales das Fortaleza que en Galicia foron especialmente violentes e especialmente, especialmente eh, eh, delincuentes. ¿no? Entonces, eh, ese sentido eu defendo, sin moito éxito, pero creo que teño razón que eh, a, a, a, modernidade en Galicia non comeza cando chega aquí eh, a Fernando da Acuña en 1480, sino que a modernidade en Galicia ten un carácter popular e comeza en 1467 cando eh, se levanta a maior parte, a maior parte da sociedade con uns valores que serán claves para, para entender a, a modernidade que chega, que son de justicia, de seguridade, de paz, etc. A, armada, en algún momento, pero non en armada, cando había eh, eh, feitos militares, pero no, no resto do tempo, nos dous anos de xestión irmandiña, eh, as fontes dicen que se podía ir dun sitio a outro de Galicia sin que sin sufrir un, un asalto e, eh, e, eh, e, eh, e esos dos anos foron de, de un paréntesis absoluto da guerra feudal, a guerra entre, entre os cabaleiros ao que estaban, estaban todos acostumados porque o século XV ante todo foi unha continua guerra entre unhas casas nobiliarias e outras. Eso rematou neses dous anos de modernidade anticipada en Galicia que naturalmente non é recoñecida, ou pois, non sequera recoñecida cando se lle deu o nome de Xunta de Galicia ao órgano de autogoberno o no Estatuto de Autonomía, a pesar de meus esforzos, nunca se recoñeceu que non nace na época dos reis católicos ese fenómeno da Xunta de Galicia, sino nace anos antes eh, coa revolta eh, hermandiña. Eh, vou facer agora unha pregunta que tal vez non teña moito sentido, si de si, pois dime que eh, non me o caso, que xa está, pero eh, pregúntome que tendo en conta que as anteriores revoltas foron eh, limitadas geográficamente a diferentes partes de Galiza. A Grande Guerra en Bandiña eh, foi global no conxunto do Reino de Galiza. Unha pregunta que se me ocorreu agora, que ni siquiera tiña aquí, pero que tal vez veño caso, por que eh, tendo en conta a importancia do contexto na coroa de Castela e da monarquía e todo iso, por que esta revolta foi tan potente no reino de Galiza, pero non se por porque é un fenómeno estrictamente galego e non afectou outras partes da coroa, por exemplo? Bueno, bueno, primeiro eu evitaría falar de guerra porque o sea, desde que comezouse a estudiar o tema irmandiño con seriedade se utilizou o término de conflito, revolta ou revolución porque a guerra é outro, é outro fenómeno. Pois mira, porque en Galicia que foi a, a contra eh, vamos a, a, a, os cambios despois da guerra trastama eh, a partir de 1369 eh, foi tan radical eh, e naceu unha nova nobreza como dicía o padre eh, García Oro tan belicosa e tan agraviante para a maioría da población que, que simplemente xente estalou e fixo unha revolta que chegou hasta as últimas consecuencias porque eh, esa, esas malfeitorías que facían os señores para engrosar, digamos, o seu patrimonio e, e responder a crisis de ingresos señoriales pola, pola crisis do feudalismo, pois se facía desde as fortalezas. Eh, se si tú rematas coa rede de fortalezas, rematas co poder eh, eh, da, da, da, da nobreza. Entón, e, por que aquí foi tan violenta, digamos, esa, esa, esa nobreza trastámara? Pois simplemente porque antes deso o, o, que, o que se daba no ámbito eh, do señorial é a hegemonía da Iglesia. El, por causa do, sen dúbida, do camiño de Santiago e do apoio da nobreza a Arcebispo de Santiago e tamén a arcebispados e mosteiros, etc., a, a, a hexemonía eh, no, no ámbito da, da, da, da, eh, da aristocracia señorial en Galicia eh, estaba da man, nas mans dos arcebispos, dos bispos, dos, dos grandes abades. Eh, simplemente esa nobreza que gañou a, Trastámara, que gañou a Guerra Civil 1366-1369, tuvo que impoñer unha grande violencia para poñerse no centro do poder señorial en Galicia. E suplica tamén porque por activa ou por pasiva a Igrexa na súa maior parte, con excepción do arcebispo eh, Fonseca, apoiou a revolta. Eh, se explica o activismo sorprendente de, de, de, dos capítulos catedralicios, eh, por exemplo, eh, eh, que claro, eles foran expropiados por, por esa nobreza trastamarista. E, e entonces, eh, tanto no ámbito diocesano como no ámbito monacal, da Iglesia diocesana como no ámbito monacal. Eh, entonces, para, para, para resolver ese problema, a nova nobreza trastamarista tuvo que actuar con moita violencia, ocupando mosteiros e ocupando sedes episcopais. Vou a retomar por aí, falas dos cabidos catedralicios e, por tanto, das cidades. Eu creo que a sociedade galega, en grande medida, cando pensa nos irmandiños, imagina campesiños que van con súas ferramentas de traballo aí a lutar contra os señores. eh, cal foi o papel, entón, das cidades da Galiza urbana da época dentro deste fenómeno? Mira, eu... Eh, Primeiro hai que partir da base de que eh, a revolta Madrid é unha revolta do consunto da sociedade galega. A sociedade galega ante todo rural, por lo tanto, digamos que nos exércitos mardiños a maioría eran campesinos, pero tamén había mariñeiros e había eh, artesanos. Eso, eso é moi importante. O protagonismo eu creo que hai que entendelo dun, como un protagonismo coral. É dicir, a, a burguesía urbana toma a, a iniciativa eh, de pedir a extensión, Enrique IV de pedir a extensión da, da Irmandade de Castela León a Galicia, certamente, pero nos meses se forman irmandades por toda Galicia nos meses de febreiro e marzo, pero en abril son superados pola, pola súa base social e comenzan os derrubamentos de Fortaleza. E aí eh, eh, a burguesía, eh, non digamos os, os cabidos, pero os cabidos era un apoio máis ben externo, senda que aí eh, algún participou nas, nas dos regulamentos, algún outro foi como en Lugo deputado Irmandiño, pero a clave está na burguesía mercantil e, e asimilados na, na, na, nas, nas ciudade. Entón se adaptaron, digamos, perfectamente a esa idea que non está na xunta de Mili de, que é anterior ao derrubamento, si o único que se acorda é que hai que eh, ceder todas as fortalezas porque eran niños de malfeitores a Santa Irmandade. Aí empezaron os primeiros problemas cos, cos señores Sancho Villoa e Diego de Andrade Escapa de Melide eh, por ese motivo que non querían entregar as fortalezas a Santa Irmandade, pero esa era, era a consigna. E de pronto empezan de unha maneira máis ou menos simultánea a, a derrubar as fortalezas que se resistían pola propia dinámica militar e de seus exércitos que era un exército maiormente de campesiños, artesanos e, e, e, e marinheiros. Eso vese moi claramente no derrubamento da Rocha Forte aquí en Santiago, que é moi importante porque é onde está ademais o, o representante Enrique IV máis cualificado aquí e un exército de mil persoas, a maioría da, de, de Santiago e da comarca hasta, hasta Negreira, etc. Non? É dizer, hasta Valga, etc. E era muitísima xente, a maioría eran artesáns e sobre todo campesinos. E les costou tomar a fortaleza. E unha vez a tomaron, a derrubaron, pero sin, sin, que, sin que houbera ninguna decisión política anterior. E, e igual sabemos que pasa o mesmo en Ourense co Castelo Ramiro. Son os dos sitios onde temos, onde temos datos. De maneira que eh, os 17 de Medio en Santiago van algunhas fortalezas dúas veces. Primeiro, para tomar a posesión delas, en nome da Irmanda, e segunda, derrubalas. O sea, que a burguesía se adapta moito a algo que é moi importante, que é o protagonismo social e, e de, de, das clases populares, digamos, de, de campesins, artesáns e, e, e, e mariñeiros que, que, que son a maioría dos exércitos que se forman e que funciona con relativa autonomía cando os seus intereses están amenazados, que son en dous temas, fortalezas e derrubamentos e inmediatamente despois impago das rentas feudales. E é o que fixo entrar na historia da revolta Mandiña, ese protagonismo popular sin disminuir o protagonismo político da burguesía urbana. Logo hai un protagonismo militar que por parte de, de, de unha serie de cabaleiros que, que que, que, que, que son elexidos como capitáns da, da Santa Hermandade e logo hai un protagonismo ideolóxico de, de letraos moi vinculado con sectores da corte como o cronista Fernando de Pulgar que tiña unha especie de teoría sobre o que tiña que ser o movimento irmandiño, é dicir, en español o movimento irmandiño, no? etc., que é un discurso laico que eh, justicia, paz, eh, seguridade, o papel das irmandades, etcétera Pero aquí pegou moito máis o discurso religioso de tipo milenarista. Afortunadamente, eh, temos eh, a, a información que nos aporta a crónica Santa María de Iria, donde eh, un clérigo de, de coro, Rui Vázquez, eh, para un coengo eh, eh, eh, xunta varias fontes, que foi a crónica da Igrexa de, de Santiago, bueno, de Santa María de Iria, eh, un principio e interpola eh, o que está pasando. entonces di que a Santa Irmanda truso, a truso Deus para castigar a, a, aos cabaleiros polas súas maldades que quedaron desnudos como viñeron ao mundo sin terras e sin vasalos. Entonces é, digamos, unha dimensión ideolóxica que,